We दिल के रानी दिल के रानी दिल के रानी मस्ताना जबले तोरे सनुमा माने नया के बनना मेरे को कदमों का बदले के तोरे सपना सपना माने के पूरे दिल के रानी चंदा ने तेरे मुझ चंदा बंदा पूरे दिल के रानी